अरे तुम्हारे तुम्हारे YouTube चैनल का नाम क्या है हमको बताओ गेमिंग मारना पड़ेगा search Excellent work. Head toward this point. Excellent work. Impressive. बाकी बाकी तुम्हारे साथ खेलने में मजा आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ Excellent work. बंदा बंदे अरे डायरेक्ट बंदे आले अबे नमस्ते अबे एक गन तो दे अबे एक गन तो, तो दे अबे एक गन अबे गन देना ये दे गन दे गन दे गन देना ये तो दे मार मार अबे लॉक हो गया वो तो चलो चलो चलो चलो चलो चलो सब चलो अबे मारो रे ओपे Impressive. Impressive. Impressive. Impressive. अरे ऑटो गन है क्या ऑटो इम्प्रेस हो गया मैं तो ओके ना मेरी जान चलो चलो आगे चलो आगे चलो हेल्थ तो दे देना मेरे को हेल्थ हेल्थ तो। तो दे देना थोड़ा सा अबे आ, आगे बंदा आगे बंदा आगे बंदा अरे इधर फॉर्म अप ऑन मी अरे रिकॉर्ड कर रहे हैं ना भाई पहले सब्सक्राइबर हो गाइस तुम अरे भाई रुकना भाई ये मेरे पास हिलते ही नहीं इन्हें जीरो की पे जीरो हां अरे हाँ, चल रे जल्दी चल भाई तुम ही हो पहले सब्सक्राइबर हमारे भाई अरे रुक तो जा तुम क्या रुलाओगे क्या तो रुलाओगे क्या तुम आइए ठंडी तो रुको भाई पाँच मिनट अबे हेल्थ बार भाई Impressive. Impressive. अरे क्या कर रहे चल चल चल चल प्रो तो प्रो अरे थ्री एक्स टू एक्स का क्विक रे ओके अरे तुम यार लेट्स गो बकरा बनेंगे क्या हम चलो ठीक है बकरे <laughs> यार फिर हलाल होंगे क्या <laughs> बन बंदे बंदे का है बंदे का है चलो पीछे पीछे आओ अरे माँ का किधर से मारा अरे अभिषेक वो वो सोया है वहां पे सोया है वो सोया है अरे वो सोया है उधर अबे वो उधर है ना देखो देखो देखो देखो देखो देखो अभी तो ये साइड में साइड में हाँ, वहाँ पे वहाँ पे नीचे तो है उस नीचे तो है उसके कवर में जा आगे हो देखो देखो देखो आगे जा तू आगे Please अरे ऊपर क्या recall हो me. अबे ऊपर है रे Please recall me. Awesome. Awesome. I need consumables. जब माहौल बना दिया तुमने Awesome. क्या नंबर पे तू रिकॉल कर रिकॉल क्या नंबर इसे रिपोर्ट कर दीजिए पंडित दस किलो उड़े यहीं पर मस्त गेम प्ले कर प्लीज रिकॉल मी वो गाड़ी लेके जा DJ DJ DJ डीजे Awesome. बड़ा जबरदस्त मार रहे हो तुम Awesome. Awesome. Awesome. एक तो एक जन के नहीं गाड़ी के पास में कूदना नहीं थी Please recall me. recall me. I'm recalling a I'm teammate. recalling a teammate. Thanks. साइकिल है चलो I need a weapon. I need a weapon. Okay. Okay. रुक रे Okay. Okay. Okay okay वहीं पे जहाँ पे मरे तुम आएंगे ना okay. अरे वन मिनट वन मिनट अरे गाड़ी मिलती है ना हम्म हाँ ओके ओके बैटरी दो नंबर दो नंबर बैठो आता हूँ Excellent work. Excellent work. Excellent work. तो बंदे बंदा बंदा आगे बंदे बंदा बंदा बैठने पे दो नंबर तीन नंबर बैठने ले ले Good. Awesome. चल चल चल चल उधर अरे तुम्हारे तुम्हारे YouTube चैनल का नाम क्या है हमको बताओ गेमिंग मारना पड़ेगा search Excellent work. Head toward this point. Excellent work. Impressive. बाकी बाकी तुम्हारे साथ खेलने में मजा आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ Excellent work. बंदा बंदे अरे डायरेक्ट बंदे आले नमस्ते अबे एक गन तो दे अबे एक गन तो, तो दे अबे एक गन अबे गन देना गन देना ये तो दे मार मार अबे लॉक हो गया वो तो चलो चलो चलो चलो चलो चलो सब चलो अबे मारो रे ओपे Okay. Impressive. Impressive. impressive impressive अरे ऑटो गन में क्या ऑटो इंप्रेस हो चलो चलो आगे चलो आगे चलो हिलता तो दे देना मेरे को हिलता तो। हिलता तो दे देना थोड़ा सा अबे आ, आगे बंदा आगे बंदा आगे बंदा अरे इधर फॉर्म अप ऑन मी अरे रिकॉर्ड कर रहे हैं ना भाई पहले सब्सक्राइबर हो गाइस तुम अरे भाई रुकना भाई मतलब ये मेरे पास हिलते ही नहीं इन्हें जीरो की पे जीरो हां अरे हाँ, चल रे जल्दी कर भाई तुम ही हो पहले सब्सक्राइबर हमारे भाई अरे रुक तो जा तुम क्या रुलाओगे क्या रुलाओगे तो क्या तुम आइए पंडित और भाई पाँच मिनट Impressive. Impressive. अरे क्या कर रहे चल चल चल चल प्रो प्रो अरे थ्री एक्स टू एक्स का क्विक रे अरे तुम यार Let's go. बकरा बनेंगे क्या हम चलो ठीक है बकरे फिर हला लोगे क्या बन बंदे बंदे का है बंदे का है चलो पीछे पीछे आओ अरे माँ का किधर से मारा अरे अभिषेक वो वो सोया है वहां पे सोया है वो सोया है अरे वो सोया है उधर अबे वो उधर है ना देखो देखो देखो देखो देखो देखो देखो अभी तो ये साइड में साइड में और हाँ, वहाँ पे वहाँ पे नीचे तो है उस नीचे तो है उसके कवर में जा आगे हो देखो देखो देखो आगे जा तू आगे Please अरे ऊपर क्या recall हो me. अबे ऊपर है रे Please recall me. Awesome. Awesome. I need consumables. सब माहौल बना दिया तुमने Awesome. हाँ मेरी जान क्या नंबर पे तू रिकॉल कर दे रिकॉल क्या नंबर इसे रिपोर्ट कर देगी पंडित सब किलो गए यहीं पर मस्त गेम प्ले कर प्लीज रिकॉल मी वो गाड़ी लेके जा DJ DJ DJ Awesome. बड़ा जबरदस्त मार रहे हो तुम Awesome. Awesome. Awesome. एक तो एक जन के नहीं गाड़ी के पास में कूदना नहीं थी Please recall Please me. recall me. I'm recalling a I'm recalling a teammate. teammate. Thanks. साइकिल है I need a weapon. I need a weapon. Okay. Okay. रुक रहे Okay. Okay. Okay okay वहीं पे जहाँ पे मरे तुम आएंगे ना okay. अरे वन मिनट वन मिनट अरे गाड़ी मिलती है ना हम्म हाँ ओके ओके बैटरी दो नंबर दो नंबर बैठो आता हूँ Excellent work. Excellent work. Excellent work. तो बंदे बंदा बंदा आगे बंदे बगा बगा दो नंबर तीन नंबर बैठने ले ले Good.